हेलो दोस्तों कैसे हैं आप तो आज है जुम्बा का दूसरा दिन पहला दिन एक प्रॉब्लम हो गया मुझे पता नहीं था कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा क्योंकि मैं वो वीडियो अपलोड करने वाला था और इनफैक्ट मैंने अपलोड किया भी लेकिन बाद में मुझे वो वीडियो निकालना पड़ा और क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी वजह से मुझे कम टाइम में जैसा भी मुझे समझ में आया वैसे मैंने एडिट करके अपलोड किया हो सकता है पहले दिन का वीडियो आपको उतना इंटरेस्टिंग ना लगा हो क्योंकि उसमें खाली पिक्चर्स थे आज मैं एक दूसरा आइडिया लेके आया हूँ जिससे कि मुझे कॉपीराइट भी ना मिले और वीडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो देखते रहिए second day Zumba with Pasha बात है दोस्तों आज दूसरे दिन मैंने पूरा 30 मिनट जुम्बा किया बिपाशा के साथ मैं ज़रा ठीक से लाइट में आ जाता हूँ हाँ व्यू चेंज किया है मैंने तो पहले दिन आपने देखा कि मैं 15-20 मिनट में ही थक गया था लेकिन आज मैं पूरा 30 मिनट जुम्बा कर पाया हूँ रोज़ ऐसे ही कोशिश करते करते हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है मेरा फुट और रिदम पिपाशा की टीम से मैच नहीं कर रहा था इस वक्त लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एक हफ्ते अगर मैं रोज़ से जुम्बा करते रहूँ तो मैं भी उनकी तरह बहुत ही अच्छे से कर सकता हूँ जुम्बा क्योंकि मैं बिपाशा का एक्चुअल वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप उस लिंक पे क्लिक करके वो पूरा वीडियो देख सकते हैं और अगर आपने भी ये चैलेंज लिया हुआ है एक महीने में अपना वज़न कम करने का तो आप भी मेरे साथ इस समय ज्वाइन हो सकते हैं मैंने एक फ़िक्स टाइम रखा है छः बजे के करीब छः बजे के करीब मेरा ऑफिस का काम वगैरह करके मैं थोड़ा फ्री होता हूँ तो उस वक्त मैं आधा घंटा डिवोट करता हूँ तो अभी मैं जाके अपना वज़न करने वाला हूँ और अपना वज़न भी मैं शेयर करूँगा आप लोग के साथ आ, मुझे नहीं पता कितना फ़र्क पड़ेगा वैसे दूसरा ही दिन है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फिर भी जस्ट अपने रिकॉर्ड के लिए मैं वो वज़न आपके साथ शेयर करूँगा तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा अच्छी लगी आ, मेरा मेन इंटेंशन मेरी सेहत के लिए है क्योंकि हर बार मैंने कोशिश किया कुछ ना कुछ करने का कसरत करने का लेकिन हर बार छूट जाता था इसलिए मैंने ये कमिटमेंट लिया है कि रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोग उम्मीद लगाए रखें कि हाँ ये वीडियो आएगा और मैं ये उम्मीद लगाए रखूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखेंगे उस उम्मीद की वजह से मैं वो वीडियो बनाऊँगा और रोज़ जुम्बा करूँगा तो धन्यवाद दोस्तों इसके साथ इतना ही कल फिर मिलेंगे तीसरे दिन के जुम्बा के लिए शुक्रिया